dia punya speech pattern dia macam medium ya, medium straightforward tak ada apa-apa. Ah, uh-huh, very monotonous. Monoton gila. Sebab aku aku aku dah mau flat kan. Yeah, Lagi yeah. kalau aku cakap macam sky susah sikit. I try hey, lah. Welcome guys, sky here. What is up guys, Marcus Stone back with another video. This time round we have 5 hextech chests with keys to give away to our lucky subscribers. All you need to do is subscribe to this channel and leave a comment on this video to be eligible to win the boxes. Mm-hmm. ada Astronautilus. What? Ya, so... <laughs> Ah, dia dapat dia jadi. <laughs> oh. Tapi how many, how many percent? Kalau tekat 2 percent, baik tak ya? 50 percent. 50 kau tak? Ah, okey, <laughs> lah tu. Okay. Habis lah. Habis lah beli. Breaking dulu lah tapi tak follow kan. Dulu lah. Aku pun dengar sebab Sky je. Ya. Tapi aku tak, ah. tapi tak nak follow pun. Dan bila aku tengok video dia kan, babi lah macam video aku Syal. Bosan gila. I need a room lah. I need, I need a room untuk menjerit-jerit lah. Serius lah. Betul tu Tak sangat aku tunnel <laughs> Dia dia dah Alamak jom Ah tak kena Arti je lah Azhar ah, dah, dah. Oh kau belum ah, nak Belum ah. <laughs> Itu coba Fuck off That ulti is bullshit Tolong Tolong oh, Tak apa tak apa tak apa Touch <laughs> kat belakang Touch kat belakang Bye bye I will be your hero baby I got you Come come to come to here come to here Stack dia Alah Apa sebab aku nampak dia punya ward ni? Haa Mod? Baller Siapa hack? Siapa No Don't Dia orang scripting eh Scripting all kan Boleh all see Why? Why? Why? Why? Why? Apa ni asyik duduk-duduk kat bawah eh, kat mid tak ada pun Apa? Ikan juga kau tak Dari tadi asyik kat bawah, di sini pun sama Oh, di sini Wah! Wah! Wah! Wah! Main bola dah sama dia main bola Tengok bola siapa yang kena Anu aku tengok kau mesti keliling kau tu. Oh, wong sepak. Can be your hero, baby. Nah, all in Twitch. Eh? All in Twitch. Ah, boleh. What? Wah, Ziggs ni dah lu. Ah, come on, man. Hmm. Dia, dia dia dia nak try cuba guna aku. Come on, man. Come on, man. Bulat dragon, comfort. dragon come first. Kan? Dragon, man. Miss apa? No, we we will get me tahu with, with this dragon. Oh. oh. Ah, ah jangan mid, tak ada mid. Mid. Yeah. Jangan tak payahlah, belah Mampus lah mampus lah. Eh, Jangan teks bodoh. Teks, teks, teks, teks, Ini dua tahun ni kot. Serius lah. Oh. Six down, six down. Eh, boleh boleh. W no. Ah, going to the top. I see you again. To become top player. La la la. Eh, Yasuo, kenapa dia begitu bersemangat wajah? Eh? Ha mana tak ada. Fight ni. Fight ni. Fight ni. Fight ni. Fight ni. Allah. Tak ah. sempat dodge tu sebab Sebab senang nak predict Predictable Nak in boleh or oh, in Eh? Alamak minin <laughs> Ah tak kena bom awak. Bom tak kena. Bye bye dia. Ah kepung kepung kepung kepung kepung kepung. Okay, close by it. Okay be like this. Oh. What? So the combo what tahu? Aku tepi. Ah. Ayah tu tepi. Ah, ni ni ni. Ah, lama. Ati lah je tu. Ah, aku kena. Bye bye. Allah kena tak? Flash tu. Wow. Di sini macam Try hard. Try hard benar. No. Ya, so standard lah. Kalau tak try hard, dia feeder. <laughs> ya, so logic. Ya, yeah, true enough. Trash card, man. What the? What? What? What? Aku punya, sorry lah. What? Tadi. Trash card. Ulti, for the ulti, ulti, ulti, ulti, ulti. They're gonna... What? What? Ya Allah, CP dia punya hati kau. <laughs> Tapi tapi Lisi dah rasa dengan dia lah. Eh, hey, dia buat dragon. Dragon apa? Dragon apa? Dah dia buat dragon. <laughs> Mati. <laughs> hidup eh? Uh, okay. Hidup, hidup, hidup, hidup. Dia ada potion apa? <laughs> nice, nice kill. Lisi coming here, okay. Uh. Bye bye, Fig. Thank you. Dia Oh. oh. Uh, that is you. No, I, I, got you, fam. I got you, fam. Chill, bro. Thank you, man. Thank you, man. Love your work, man. Terasa yeah. dalam. It's marvelous. Oh no, not like this. <laughs> oh no, no. no. toilet dash. Wah! Sekali lagi, aku tak nampak hati kau kena lah. Sorang pun tak kena. Kak, ingat, yelah. Dia kau boleh dash kan. Aku estimate lah dia pergi <laughs> Tapi tak kena juga. Penting niat tu, niat tu. Ni niat kau betul tak? Now why tu dia penting lah. Oh, boom. Bye bye. Ah, mati, mati, mati, Eh, eh, silap, silap, silap, silap. Allah, kita lepak the uh, ah, uh ah, leasing the out. Bye bye, fuck that, I'm out of here. Ooh, Zaki. yes, who are goes? Oh, jangan. Of course, nak kena juga. Lain lagi. <laughs> Ya, okay, dah. Okay. Hmm, okay. This is my bomb. Hi. I throw at you, you die. Oh. Ini bodoh. Red, red ada buat Nice. So very nice. That's not very nice. <laughs> okay, that doesn't sound nice. 15 second ulti. Oh, Allah. Oh, wow, sakit itu. Okay. What the fuck dia punya healer ni Takde Warrior block last kan Ya warrior Ya yeah, wall up Wall up block last Okay No way are you kidding me How is that not cancer? <laughs> nah That's what we call it cancer Bullshit lah eh? Yes we'll top Marit Ah, uh, Ah, shit Okay, semua orang, Oh, tu dah oh, Allah Ah Wow Dah ni One Aizik Kerja, kerja, kerja. Oh, oh tak ah, dapat Tak sempat stun Okay. Sikit lagi kalau aku dapat Q Q Q Q dia mati oh. lah dia. lah. Oh. Lag lah. Disgusting. Dia nak mati. For the first time aku nampak arti api <laughs> kena Hahaha